Kom ons bid saam. Here, wil U ook vanaand hierdie woorde ehm, vir ons lei in die volle waarheid. Laat U naam geheilig word, U koninkryk kom en U wil geskied. Uh, ons vra ook Here dat Openbaring vanaand vir ons 'n groot ervaring sal wees. Amen. Goed. Maar ek wil graag dan haas om aan te sluit by um, Openbaring 15. Nadat die 14de hoofstuk afsluit met hierdie donker toneel verskuif ons in hoofstuk 15 na ehm um, weer 'n keer 'n greep in die hemel. Johannes beweeg mos die hele tyd so tussen die hemel en die aarde. En een van die mooi dinge wat mense dalk te min op fokus in Openbaring dit het my net vroeër van die jaar weer my aandag getrek en ek het uh sommer ergens by een van die gemeentes eh, 'n uh, reeks preke gehad oor al die gebede van Openbaring uh, of al die liedere van Openbaring. Want hier het ons weer 'n uh, aangrypende in hoofstuk 15. Johannes vat ons in die hemel in en wat ons daar hoor ehm um, ehm um, is eintlik 'n geweldige lied, maar voordat ons daarby kom, ehm um, wil hoofstuk 15 op 'n baie kort bondige manier vir ons uh, van die sewe engele met sewe pla uh eh, aanbekend stel. Nou Ons het nou al die trompette gehad wat blaas. Ehm um, die seels wat oopgaan, ek bedoel en ons het ehm um, die trompette gehad en nou is ons by by sulke wraakbakke, so 3x7 wat so deur Openbaring loop. En ek ons het vir mekaar 'n paar keer gesê om Openbaring sinvol te verstaan. Moet jy nie probeer om elke hoofstuk in Openbaring aan 'n sekere fase van die tydgeskiedenis te koppel soos baie ouens doen nie want uh, dan kan jy eintlik jou eie beeld vat wat jy in jou kop het en daar in die teks inprop. Ehm um, ons moet liewer Openbaring verstaan soos Johannes dit beskou as met eens gaan dit oor die hele tyd. Vandat Jesus gekom het tot hy weer kom, speel hoofstuk 15 en 16 af. Maar ons is nou ehm um, by die engele en ons is in die hemel. Hoofstuk 15 vers 2. En ons sien in hoofstuk 15 vers 2 'n see in die hemel van glas wat ehm um, met vuur ehm um, as te ware vermeng is. Ons het in hoofstuk 5 ehm um, hoofstuk 4 wanneer Johannes, ekskuus, Openbaring 4 wanneer Johannes in die hemel kom dan is dit voor God se troon ook het Johannes vir ons gesê soos 'n spieelgladde see. So ons kry nou weer hierdie verwysing dat die hemel soos 'n see is van glas en vuur. Um en het ons 12 vir mekaar gesê jy moet tog nie dit baie letterlik vat asof daar 'n letterlike see sou wees nie. Vir Johannes is die simboliek van die see dat Ehm um, en veral die gladheid van die see, die beheer van God oor die magte. Want eh, die ou Grieke en die ou Romeine het geglo die see is in die hande van die gode. Daarom is hulle so on, onstuimig. Poseidon, die god van die see en Jode het op 'n keer glo die duiwels bly in die see. Maar hier voor God se troon is daar geen bose magte of ander gode magte wat die see kan beheer nie. Daarom is die see ehm um, ehm um, daai deursigtigheid, hy's kalm, maar die vuur wat nou al hoe meer in hoofstuk 15 en 16 op die toneel kom, ehm um, sê vir ons daar kom dis daar's 'n oordeel op die pad. Maar ons sien nog iets in Hemel 15 vers 2. Die wat die dier oorwin het en sy beeld en die nommer van sy naam, hulle staan by hierdie see met harpe in lande. So gladde see, um, God se oordeel en gelowiges. En daar word baie goed beskryf wat het gelowiges gedoen die wat in die hemel is? Kyk gou so drie dinge. Hulle die dier, met ander woorde die Satan oorwin. Hulle het hom oorwin. Nou die Griekse woord wat daar gebruik word vir oorwinning, nikeo, is doodgewoon om 'n reusie te hardloop en dit te wen. Uh dan het jy ge nikao dan het jy die oorwinning behaal. So jy het hier 'n wedren wat verby is. Gelowiges wat dit gewen het, wie het hulle gewen en wie het hulle gekompeteer? Die dier. Wat 'n dier? Daai dier van Openbaring 13, die anti-kristelike dier wat gelowiges doodmaak. En nou sien jy as jy daar in die hemel in kyk, daar's al die gelowiges. Hulle het gewen. Hier lyk dit of hulle verloor het. Daar weet jy. Hulle het gewen. En dis die storie van die kerk deur al die eeue. Hier op aarde stryd in die hemel 'n oorwinning. Jy sien dit altyd reg deur Openbaring. Paulus weet dit. Uh as jy Paulus se briewe lees, hy sê dit op sy eie manier nie waar nie. Hy sal vir ons sê dat hy dra die dood van Christus. Hy dra die lyding van Christus hierso. Hy sal vir die Kolossense skrywe dat uh hier op aarde moet ons elkeen ons deel dra van Christus se lyding. Maar as jy by Christus is, is jy deel in die oorwinning. En die oorwinning gaan dus oor die dier, oor die sataniese magte. Johannes sê nog iets. Hulle het sy beeld. Ek wonder of julle nog kan onthou in Openbaring 13. Daai tweede dier op beeld wat almal aanbid. Dis daar waar daai 666 merk is. Daai dier se beeld is 'n uh, eh, is, is, is daai tweede dier het so 'n beeld wat um, maak dat mense nie kan koop of verkoop nie wat eintlik afgoderry voorstel. So Christene buig nie voor afgoderry, so hulle oorwin die dierle, oorwin afgoderry en dan sien ons nog iets en die nommer wat hy op mense plaas, daai 666. En hierdie is tog 'n duidelike aanduiding. Ek wonder altyd hoe mis Christene dit dat Christene eh, want baie ons is altyd bang vir daai 666 merk. Jy onthou toe Rudolf Botha dit met julle bespreek het het hy baie mooi dit verduidelik. Nou hierdie Christene vat nooit daai nommer nie. Hier staan dit ook hulle dit oorwin want hierdie 666 nommer is 'n eienaarsmerk. Dis nie 'n is nie 'n rekenaarskyfie of kredietkaart of sulke ding nie, dis 'n eienaarsmerk. Dis die bose wat mense merk tot sy eiendom soos wat Christus in hoofstuk en in hoofstuk 7 mense merk tot sy eiendom. So daar's hierdie geveg tussen God en die bose oor wie merk mense. En almal het ons in hoofstuk 14 gesien wat die merk van die dier aanvaar. Herinner julle julle as julle net so kyk daar in hoofstuk 14 almal wat in ehm um, 14 vers 9 Het 'n engel gekom en gesê: "Elkeen wat die dier aanbid en sy merk het die engel sê, soos jy die dier aanbid en sy merk aanbid, uh, um, en dit op jou voorkop en op jou rechterhand vat, sal jy drink van die wijn van Godse oordeel, wat hy ongemeng in sy beker gooi, en jy sal in die vier en swaal, sal jy gepeinig word. So, Johannes het geen twyfel, dat hierdie dier mense merk Johannes het geen twyfel dat dit lei tot aanbidding. Nou aanbidding van hierdie dier bedoelende dat jy jou lewe aan hom wy, dat jy jou lewe aan die boosheid wy. Ehm uh, en Johannes stel dit baie sterk. Hy bedoel nie elke ou aanbid fisies die Satan nie. Hy bedoel net as jy nie die Here aanbid nie, aanbid jy in elk geval aan die ander gode. En ehm um, as jy daai merk vat, dan uh, gaan jy God se oordeel moet drink daai merk op die voorkop en op die regterhand. Maar ons sien nou in die hemel, hoofstuk 15 gelowiges doen dit nie. Ehm um, gelowiges leef anderster. Ek ek dink sommer in my agterkop altyd aan die eerste Petrusbrief. Wat een van die aangrypende briewe is vir Christene wat baie baie swaar kry. Vervolg word, ly, uitgestoot word uit die samelewing waar die norme van die samelewing regtig boos is. En Christene in huise moet werk of in 'n huwelike moet staan of in 'n uh, konteks in die publiek moet wees waar hulle heeltemal uitgeskuif is. En dan is die vraag, hoe doen Christene dit? Hoe bly hulle staande? So sonder dat Petrus in hierdie simboliek val van Openbaring sal hy dit baie prakties sê. Hy sal vir Christene sê onthou julle is vreemdelinge. Herinner julle, hy sê dit 'n paar keer. 1 Petrus 1 julle is vreemdelinge en bywoners. In hierdie wêreld is julle het het julle nie regtig burgerskap nie. Ehm um, maar God se oë in 1 Petrus 2 julle is konings en priesters. Maar nou sê hy nou moet julle julle goed gedra in hierdie wêreld het hom goed gedra. Dat die ouens nou nie die hele tyd sê kyk hoe leef hy Christen nie. So jy moet eerstens moreel goed lewe. Dis hoe jy daai merk van die dier weier. 1 Petrus 2, moreel goed lewe. 1 Petrus 2 vers 15 moet goed doen. 1 Petrus 2 vers 17 jy moet mense respekteer. 1 Petrus 2 vers 18 en tot 21 jy moet eh, jy moet kyk na Jesus as jy wil weet hoe moet jy optree. Sjoe. So hoe hoe moet 'n Christen nou optree as hy tussen die Christus as hulle spot met die Here, as hulle Christus beledig, as dinge sleg draai? As jy Petrus 1 Petrus 2 kyk na die Here Jesus, hy het vir hulle voorbeeld gelos. Hoe lyk daai voorbeeld? Ek moet dalk sommer lees want ek is net so bang dit gaan by ons verby want ek dink ons is in 'n tyd in 'n tydsgreep en ek moet dit nou ook versigtig sê want dit sê elke ou wat preek, jy weet ons leef in moeilike tye vet. Hulle sê dit nog altyd. So net in geval jy dalk gewonder het, nog elke elke prediker sê dit nog altyd. So dis nie dis nie nuut as jy nou hoor. Ja, dit gaan swaar. Ek kan jou brief gee in ons kinderjare die dominee dit ook gesê. Ek jou brief sê hulle dit nie 10de eeu ook gesê. Dit was nog nooit so swaar soos nou nie. Maar julle dis nog nooit so swaar soos nou gewees nie. So okay, ek wil dit net gesê. Goed. Maar goed, feit bly. Petrus sê nou, nou sê hy vir die Christene want hulle sit nou wonder want dit, ek wil dit nou prakties maak. Hoe sê Johannes? Johannes sê hy sien in die hemel die Christene het sterk gestaan. Hulle het nie die knie gebuig nie. Petrus gee vir ons die die die praktiese detail. Hy sê byvoorbeeld ehm um, in 1 in 1 Petrus 2. Hy sê hy sê julle moet nou julle moet nou na Jesus kyk vers 21, 1 Petrus 2 vers 21. Jesus hiervoor is julle geroep omdat Christus vir julle gelei het en vir julle voorbeeld gestel het. Moet julle in sy voetspore volg. So Petrus sê, ouens, en hy vat nou die voorbeeld vers 18. Hy het nou 'n baie konkrete voorbeeld. Hy sê jy werk nou vir 'n baas. En daai man is 'n monster. Hy ken nie die Here nie. En hy trap jou. En jy weet, en ek bedoel baie mense in ons land en in die wêreld is in sulke posisies. Hulle het wrede werkgewers. Hulle werk vir onbillike mense. En jy weet, uh, soos 'n ou nou dag het vir my fisies gesê, as hy sy mond oopmaak, is hy weg, want hy nie werk nie. Hy moet maar stil bly. Wat moet hy doen? Nou sê Petrus vir die Christene, vir die bediendes. Ehm um, ek kan net gou kyk. Daai is 'n baie interessante uh, Griekse woord wat hy daar gebruik in 1 Petrus 2 vers 18. Hy praat met manlike bediendes. Ek wil net gou optel. Hy noem hulle ehm um, oiketai Nou uh, eh, oiketes, oikos is 'n Griekse woord vir huis. So hierdie is 'n manlike bediende. Ek gaan net gou kyk wat sê die broer staaf. sien geen reaksie nie so. Oiketa. <laughs> ja. So, dames en here, ons weet, ken hy ding ek onthou altyd toe ons in Nieu-Seeland gebly het vir daai jaar Marieke en ek altyd sê Steven Houseboy so ek het ek het die stryk in die huiswerk gedoen so ehm um, dis nou so dat Christus nou huislike huiswerkers hulle moet nou soos butlers en daai soort dinge die huise hardloop van mense dan nou sê Petrus vir hulle weet jy hoe doen jy dit jy uh, onderwerp jou aan jou werkgewer vers 18 of hulle goed is en of vriendelik en of hulle onredelik is. Ehm, um, dis nogal moeilik sit Afrikaanse Christen. Ek net nie afgelope week weer gekyk. Ons wil opstaan en betly. Petrus sê jy onderwerp jou. Hy sê nie jy stem saam nie. Hoor mooi, hy hy dis hoor net sy argument. En want dis wat die Heilige Gees van ons vra. Dis genade. Dit is genade sê hy. As iemand onverdiende lyding verduur omdat jy aan God getrou is. So jy vat God se pad. Dan loop jy dit. Hy sê ja, jy mag, jy mag gestem, jy moenie verkeerd hoor nie. Maar die eerste ding wat 'n Christen doen, jy um, kyk na Jesus, dan sê jy vir Jesus, ek sal op u pad loop. Ek sal doen wat u wil hê. Wat wil Jesus sê? Jy moet kan lyding vat. Nou ek sien as ek nou so na die teologie kyk wat nou lekker liberaal is en ek hoor hoe die teoloë praat en ek hoor hoe mense in die wêreld praat, dan gaan ons leef nou in 'n tyd wat die ouens graag noem die tyd van die era of social justice. Almal wil justice hê. Maar die eerste ding wat 'n Christen doen is we live by grace. So die eerste ding is ek staan nie op my regte. Ek gaan na my vakbond toe as jy my onderdruk, meneer. Ek gaan vir jou terugkry. Ek gaan jou plaas afbrand. Ek gaan jou Julle verstaan, julle ken hierdie soort prentjies. Ek gaan nou al my vriende kry en maak ons jou terugseer omdat jy lelik is in die van ons. Die eerste ding wat 'n Christen doen is om te sê: "Jo, ek het 'n onbillike baas of ek het 'n onbillike werkgewer of ek het 'n onbillike situasie." En nou gaan ek vra, hoe gaan Jesus hier binne in optree? En hy sê 'n Christen moet kan lei. Jy moet onreg kan vat. So is die eerste ding. Tweedens, Hy sê as jy gestraf word as jy droog maak, hy sê ons nie gesprek daaroor nie, dan verdien jy dit. Maar as jy gestraf word en jy verdien dit nie, dan het die Here 'n gesprek om lyding te verdra as jy goed doen is genade van die Here. So dis hoe Christene teen die dier, teen die Satan staan. Openbaring 15, hulle staan teen die duiwel. Hoe kry hulle dit reg? Hulle het Jesus se kruis gedra. Hulle het na die Romeinse ryk nie terroriste geword nie. Nogal belangrik, die jy moet onthou die die die die meeste ouens in die wêreld, né, vandag ook, as hulle onreg doen, dan word hulle terroriste of hulle brand die plekke sosiale geregtigheid. Baie ander godsdienste ook vra sosiale geregtigheid. Die een ding wat die vroeë kerk laat groei het, soos nog nooit was dat hulle nooit terroriste geword het nie. Hulle nooit en hulle was per stadium baie, het per stadium miljoene gewees maar hulle het die vlag van Jesus gedra. Hulle het die vlag van Jesus gedra. En hulle verdra lyding. Dis genade van God. Jy's hiervoor is jy geroep, 1 Petrus 2 vers 21, omdat Christus vir julle gelei het en vir julle voorbeeld gestel het sodat julle in sy voetspore kan loop. So wat Petrus eintlik vra, Paulus vra dit ook. Ehm um, So hy het geen sonde gedoen nie en hy het sy mond het daar nooit te leen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Jy laat onthou dit, toe Jesus aan die kruis hang, wat het hy gedoen? Hy het dit gevat. Hy het nie gesê my Vader gaan vir julle almal doodmaak nie. Hy het gesê hier sterf ek om vir julle te wys van God se liefde. So by by Christus het jy daai verdra van lyding. Dis hoe jy die Satan wen. Dis hoe jy teen die Satan weerstand bied. Jy hou die kruis van Jesus. Jy leef vir Jesus. Al is jy die enigste ou by jou werk, al spot hulle met jou. Petrus gaan aan, hy het selfs vir vrouens in hulle huwelik 1 Petrus 3. Net hierna, hy sê as jy 'n slegte huwelik het, jy't 'n nie-Christen man, hy behandel jou so skuim. Hy sê dan moet jy um, vir die Here vra vir genade in die eerste plek. Jy vat nie sommer net jou tasse en sê ek ken 'n goeie lawyer, hy gaan vir jou klap, meneer. Ehm um, jy gaan op jou knieë en dan sê jy Here, ek nooi U in my huwelik in. Ek het 'n baie swaar huwelik. Ek nooi U. En ek weet dit ek gaan nou die volle prentjie gee. En solank jy menslik moontlik kan, leef jy in die liefde van die Here en jy jy probeer met sagtheid en diens daai persoon terugwen vir die Here. Jy slaan nie jou man terug as hy jou slaan nie of jou vrou terug. Ek onthou in my eerste gemeentetjie toe ek 'n predikant was het um, een ou sy vrou so bietjie verduidelik met die hande en toe ek hom vra het sê nee sy slaan eerste. Ehm um, dit sê so 'n klein tuinslangetjie gehad waarmee sy hom piets na vir die dag kon sy sê dit selfverdediging. Sê ek vir jou stop dit, stop, stop, stop. Ons as Christene nou werk hier so nie. Dis ja maar jy moet homself verdedig. Ek sê nee jy moenie meneer. <laughs> Jy moet nie te jou vrou nie. Ehm um, nie met jou hande nie. Maar 'n Christen se eerste kruis wat ek dra. Ek vra hoe bly ek in die situasie? Hoe maak ek die situasie beter? Julle gehoor is die vraag. Christene vra nie hoe gee ek pad nie. Hoe bly ek in die situasie? Hoe maak ek dit beter? Ek het um, by 'n ander plek waar ek was het ek vir ouens vertel verlede week um, van 'n vriend van gemeenskaplike vriend van ons wat elke plek waar hy kom in Afrika, hy doen leierskap toerusting. Vra hy, hoe kan ek dit beter los? Hoe kan ek dit beter los? Hoe kan ek dit beter los? Hy ry letterlik met 'n sakkie ehm um, wat sê Afrikaans vir tools. Hy het 'n klein skroewedraaiertjie by hom, hy het 'n paar stukkies apparaat. As hy sien die stortkop van die gastehuis waar hy bly stik en maak hom reg. Hy gaan nie net klaar nie. Hy sê die volgende ou sal nie eens weet nie, maar hy sal 'n beter stort kry. En as die bed los is, gaan draai die skeniere vas. En hy leer almal jy los 'n plek beter. En dis wat die vroeë kerk gedoen het. Jy bied weerstand teen die bose. Jy weier om terrein af te gee. Dis hoe 'n Christen maak. Dis hoe jy die dier, die Satan terugdruk. Jy sê hierdie is die Here se grond, hier by my werk. Hierdie by my huis, my huwelik is God se grond. My gesin is God sene, my land is God sene. Ek gee dit nie net af nie. Ek gaan nie net sommer net loop nie. O, daar kom tye. Kom ek gee net die volle prentjie. Peter Paulus sal vir ons sê in 1 Korintiërs 7 dat daar kom 'n tyd dat selfs 'n Christen in 'n nie-Christelike huwelik as jy nie Christen wil skei dan moet jy sê, né, nee, want ehm um, jy kan nie jou geloof verloor nie sê Paulus. As jy daar kom 'n punt wat jy moet kies, gaan ek nou my geloof in die Here verloor. Daar kom regtig daai kritiese punt wanneer jou geloof ter sprake is, dan is dit iets anders. Maar sover jy kan en dit van jou af hang, van jou af hang sê Paulus. Leef in vrede met alle mense. Hy sê dit in Romeine 12. Sover dit van jou af hang, Jy kan nie help hoe ander ons reageer nie. Maar dis hoe Christus hierdie dier tem. Jy leef die lewe van Jesus. Jy en nou gaan ons terug hemel toe. Ons is nou weer terug in Openbaring. Ehm um, hoofstuk 15. Nou sien ons daar in die hemel, daar staan al hierdie gelowiges, gemerk deur Jesus. Satan het vir hulle gekom. Hy het vir hulle by hulle werk, by hulle huwelik, oral, in die kerk, in die skole het hy geprobeer, maar hy kon nie Christus kry nie. Jesus se mense. Hoekom nie? Hulle was getrou aan Jesus. Hoe is jy getrou aan Jesus? Jy laat val nie jou belydenis nie. Jy hou jou belydenis. Jy kompromiteer nie. Jy hou jou oog op Jesus. En en en jy weier om die dier, die draak en sy trawante te se se merk te vat. Maak nie saak wat dit kos nie. En dit het die vroeë kerk reg gekry en dit dis die oproep wat die Here op ons het. En nou sien ons daar in die hemel sing hulle 'n nuwe lied. Sjoe. Openbaring 15 vers 3. Hulle sing die lied van Moses. Nou gaan ek gou vir jou die lied van Moses gou vir jou wys in die Bybel. Dit is um ehm, Moses het 'n lied gesing. Jy kan nie glo nie, maar net voor hy dood is hy gesing. En uh, sy laaste preek was 'n lied. Dis nogal vir my mooi, maar ek wil Deuteronomium 32 het Moses uh, eh, sy laaste lied het hy nou gesing. Ehm um, dis 'n lang lied. Moses het nog gelang aangehou en toe sien hy die volk in Hoofstuk 33, so dis so sy laaste preek as 'n lied. Ehm um, nou sien daar in die hemel, jy hoor die aard, die hemelse kerk. Hulle sing soos Moses. Ek weet dit is Casting Crowns, die bekende Christelike groep wat 'n wonderlike lied het. Wat uh, vir my ook in elk geval ek onthou dit om hier gesing ook toe hy was. Ehm uh, wat hulle noem life song. Let my life song sing to you. Sê hulle vir die Here. Hulle sê my lewe word 'n melodie, word 'n refrein, word musiek en ek dra my lewenslied op aan die Here. Ehm um, Nou kon toe jare terug was daar so een of ander storieetjie op die TV van een van sielkundige en sy het vir almal gesê hulle moet 'n hulle moet 'n theme song hê. Jy moet 'n liedjie hê wat wat eintlik jou identiteit is. Jou gunsteling lied byvoorbeeld, maar jy moet so lied hê. Uh, en die hemelse kerk glo die lied wat hulle identiteit is, is Moses se lied. En hulle sing dit, maar dis interessant dat hierdie lied nou net gou die teks sê dit baie mooi. Nou daar in die hemel sou dit op die aarde gewen. Hulle sing Moses se lied in die hemel, maar dis ook die lied van die lamp. Want Moses is nie groter as Jesus nie. Jy sing nie in die hemel net oor Moses nie, jy sing oor die lam, oor Jesus. Dis ook die lied van die lam. En hier het ons die lied. Kom ons kyk 'n bietjie vers 3. Nou eintlik moet ons dit nou sing. So ek moet nou eintlik weer soos jy van daai daai ouens wat nou so voorsing, maar gelukkig kan ek nie dit doen nie, so ek gaan dit nie eers probeer nie. Groot en wonderlike Eh, dade het u gedoen, Here God Almagtige. So dis wat die hemelse kerk sing. Dis 'n oorwinningslied. Dis 'n victory chant. Dis die lied van Moses. Nou jy het um, Openbaring, ag ek skuis, Deuteronomium 32 en ook in Eksodus 15 sing Moses. In Openbaring 32, ag ek vra om verskoning, Deuteronomium 32. Ehm um, het hy 'n lied gesing en ek haal sommer so 'n stukkie aan Openbare Deuteronomium 32. Hoor hemel ek praat. Luister na my woorde aarde. My onderrig kom na julle toe soos reënwater. My woorde verkoop julle soos dou. Soos sagte reëns op die grasie, soos reënbuie op die graan. Ek wil die naam van die Here roem. Prys ons God om sy grootheid. Hy is die rots, sy werk is volmaak. Alles wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God sonder onreg. Hy is regverdig en betroubaar. En dan word daar 'n lang lang lang lied gesing uh oor uh, oor die Here. En dit eindig ook in vers 43 van hierdie lang lied. Al die nasies, julle moet die volk van die Here roem, want hy wreek die bloed van sy dienaars. Hy straf sy teenstanders en dis belangrik want dit gaan nou in hoofstuk 16 ons hierdie woorde hoor. Hy wreek die bloed van sy dienaars, hy straf sy teenstanders, hy bring vrede. En um, dan seën Moses in hoofstuk 33 ook sy volk met 'n lang seëninge. In Eksodus 15 het Moses nog gelied. So Moses is nog al ou, wat kan uh, kan sing. En die mooiste is ek sien dit in hoofst in, in Deuteronomium 32 dat hy uh, die lied voorhou En in Eksodus 15 leer hy mense hierdie lied. En dan sing sy sussie Miriam ook. Dis net nadat hulle deur die Rooi See is. Dan uh is Moses deur en dan gaan leer hy sy volk hierdie volgende lied. Ek wil tot eer van die Here sing omdat hy hoog verhewe is. Perd en strydwa het hy in die see geslinger. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God. Hom roem ek, die God van my voorvaders hom prys ek. Die Here is oorwinnaar in die stryd. Sy naam is die Here. Die strydwaans van die farao en ook sy leer het hy in die see geslinger en wat daarop volg. Dis mooi, né? So Moses singe oorwinningslied. Dis wat mense doen as jy wen. Jy sing. Jy vier fees. Jy um, dans en jy jubel so die hemelse kerk wat hier op aarde tot die dood toe weerstand gebied het. Wat die Satan teruggedruk het in hulle lewe deur die Here se genade. Hulle is nou in die hemel en hulle sing. En kom ons sluit weer by daai lied aan vers 3. Openbaring 15. Groot en wonderlik is u dade, die Here God almagtige. Dis mooi die drie name van die Here. Here die eh, verbondsnaam dan ook die naam eh, o God, die naam van ons ons Vader in die hemel en die almagtige. Ehm um, God wat oor alles heers. Ehm um, skepper van alles. Die Griekse woord pantokrator beteken letterlik om oor alles te regeer, oor alles die heerskappy, die jurisdiksie te hê. Uh, dit is die verbondsgod van Israel. Reg en waar is al u dade. Ehm um, so die oorwinnaars gee die oorwinningseer aan God. O koning van die eeue, koning van die nasies. Letterlik in my Griekse teks, koning van die nasies. Wie sal u nie vrees en nie u naam verheerlik nie, Here? U alleen is heilig. Ehm um, al die nasies sal u aanbid. U alleen is heilig. Sjoe. 'n aangrypende lied in die hemel. So ons kan 'n bietjie inluister hoe sing die hemelse kerk. Onthou jy hoofstuk 14 het ons vir mekaar gesê toe ons in hoofstuk 14 daar by Sion gestaan het te vers 1 tot 5 vorige keer. Ons mekaar sê daai is 'n unieke teks. Daai teks sê hoe die hemelse die aardse kerk by Jesus staan en hoor hulle die hemelse musiek. Kan hulle agter die hemelse kerk aansing. So wat sing die hemelse kerk? Hier hoor ons. Hulle sing die lied van Moses. Hulle sing die oorwinningslied. Hulle is besig om soos hulle op aarde gedoen het in die hemel dit nog steeds te doen. So hier is die verrassing. Jy gaan nie in die hemel anderster sing nie. Jy gaan miskien 'n vars stem hê soos ek. Ek hoop gaan nood kan hou en al daai dinge. Ek is die ou wat altyd, ek het vroeër jare met hierdie mikrofone een ding geleer. Ek sit hom af as daar gesing word. Ehm uh, daar's redes. My vrou het eendag sê sy het gehoor hoe dit klink. Mens moenie iets sê sê. So ek sal nie. Maar in die hemel gaan ons almal goeie stem hê, glo ek. Ja, ons gaan Bach se koor sing en dan gaan hy nog saam die engele sing, so dit gaan groot wees. Maar maar feit is, jy gaan nie ander liedere sing as wat ons nou sing nie. Dis nogal vir my aangrypend. Jy kan nou hoor, ons kan nou in die hemel kyk en ons kan hoor wat sing die hemelse kerk. En nog die beste nuus van hoofstuk 14 is jy kan dit leer hoofstuk 14 vers 1 en 2 het vir ons gewys Christus staan by sy aardse kerk en hulle leer 'n nuwe lied wat uit die hemel uit oorspoel. So ons kan nou reeds die oorwinningslied leer sing. Ons kan nou reeds die lied van Moses leer sing. Ons kan nou reeds God verheerlik. Ons kan nou reeds sê U is die Almagtige. En onthou nou bietjie, hierdie hemelse kerk is dood op aarde gemaak vir hulle geloof. Hulle het gesterf Hulle het as martelare gesterf. Hulle stap in die hemel in en hulle sing oorwinningsmusiek. En as ons nie beide hierdie perspektiewe hou nie, van die aardse stryd en die hemelse oorwinning, ag ons moet opgee. Meeste Christene wat moet opgee, verstaan nie hierdie beide kante nie. Jy moet hierdie visie hê, moet saam in die hemel staan en oorwinningslied kan sing. Anders is die aardse stryd taart. Ek praat met iemand wat vir my vertel hulle immigreer en dis oukei. Okay. Ek sê altyd vir ouens dis regtig oukei, okay. hoef nie eers stres daaroor te hê. Maar hulle sê hulle hulle immigreer terwyl hulle van blydskap. Hulle die Here het vir hulle gewys hulle gaan 'n bietjie hulle gaan baie gelukkig wees oor see. Ek sê maar maak julle geloof julle nie van self bly nie. Maak julle geloof julle nie van self bly nie. Hulle wou nie dit hoor nie. Ehm um, as jou geloof van geografie af af, af jou geluk van geografie afhanklik is is jy in moeilikheid as jy hoor wat ek sê as jou geluk van geografie afhanklik is van waar jy bly is jy in moeilikheid maak nie saak wat nie he? dit maak nie vir my saak vir wie of waar is nie maar 'n Christen daarom tot 1 Petrus 2 kan in swaar omstandighede grond hou vir die Here terrein hou vir Jesus Hulle pos vol staan Efesiërs 6 in die stryd teen die bose magte. Ons kan terrein hou vir God. Ons gee nie af nie, ons val nie terug nie, ons staan nie grond af nie. Ons is Jesus se mense. Hoe doen jy dit? Jy hou jou oog op die lam. Jy sing 'n nuwe lied en jy weet jy's 'n oorwinnaar. En ons sal U naam verheerlik. U alleen is heilig en almal sal U kom aanbid. Nou hulle sing dit in die hemel dat uh, die hele wêreld sal voor God buig en die aardse kerk moet dit hoor. So. Na dit so hier is ons eerste groot intog in die Openbaring hoofstuk 15 in om in die hemel in te gaan om te sien wat doen die hemelse kerk en om by hulle te leer sodat ons kan volhard. Want dis waarvoor God hierdie boek vir jou en vir my gee. Om vir jou presies te wys. En daar's mos nou nie en nou kan jy ook terloops kan ek dit gou weer sê vir almal 'n antwoord gee wat sê maar hoe gaan dit nou in die hemel wees? Ek ek is so bietjie moet ek my altyd knyp as Christen of my dit vra sê ek maar jy nog nooit Openbaring gelees nie. Jy nog nooit gehoor wat doen die hemelse kerk nie. Nou kan jy mos nou sien wat God se hemel doen. Dit gaan vrolik wees, dit gaan bly wees, dit gaan dit gaan 'n erediens van epiese proporsies wees. Dit gaan gaan 'n lewe wees wat ehm um, in die ewige teenwoordigheid van die Here Ehm um, dis wat die hemelse kerk doen. Goed, vers 5. Na dit het ek gekyk na hierdie hierdie hierdie geweldige ehm um, uh gebeure wat Johannes nou mag beleef, hierdie hierdie lofliedere wat die engele daar sing en wat die hemelse kerk saam sing, die lied van Moses. Ehm um, nou skuif die toneel so bietjie. En uh die woonplek van die Here ehm um, gaan oop. En daar uit hierdie hierdie hemelse tempel kom hierdie engele en hulle maak gereed met hulle sewe plaag. Sewe bakke wat hulle nou op die aarde gaan omgooi. So uit die hemel uit gaan God se oordeel losgelaat word hier op die aarde. Vraag. Wat baie ons vra, wat doen God? Waarmee hou God? Wat is sy planne? Waarmee hou hy hom besig? Hoe bestuur hy sy wêreld? Die die vraag wat mense in ons dag baie vra. Waar is God? wat doen hy? As slegte dinge gebeur, wat doen hy? Wel, Openbaring sê, Openbaring 15, God um, is ook besig om op te tree aktief. Maar let wel, en nou gaan ons dit baie duidelik sien teen die ongelowige wêreld. Teen die ongelowige wêreld. God los nie net sy oordeel vir die laaste dag nie. Dit ook. Maar God is in die geskiedenis besig om in te gryp tot redding van sy kerk, om sy kerk te bewaar en om die ryk van die Satan terug te druk. Satan het nie 'n vrykaartjie nie. Satan is nie God se gelyke nie. Ons moet nooit dink Satan is 'n gelyke teenmag nie. Trouwens, ons sal sien in Openbaring 20, Satan is in terme van God, hoor mooi, mooi hoor, dit ek nie verkeerd sê nie, in terme van God is Satan niks. Martin Luther het gesê Satan is soos 'n aap aan 'n tou by God. Hy's niks wanneer God behaaglik net die tou dan sê hy dan slaan hy Satan neer. Hy stuur maar sy engele in in hoofstuk 12 tot ons gesien stuur hy sommer vir Michael om Satan uit te sorteer. So Satan is nie God se gelyke nie, maar dat hy met 'n vernietigende mag op die aarde besig is en hom en hy het mense in sy mag wat sy merk dra en daai mense is vernietigend, destruktief. Onthou God is kreatief, Satan is destruktief. God maak nuut, God skep, hy herskep. Satan breek af. Kopieer en breek af na die ander kant toe. Satan het geen kreatiwiteit nie, hy het net destruktiwiteit. So oral waar die bose werk is dit afbreekend kan jy sien die eer van God, die heiligheid van God, die mooiheid van die skepping, die heiligheid van mense, die reinheid en die waarheid word elke keer afgebreek. So dis nie ingewikkeld om die bose se planne te ken nie. Die bose is destruktief. Maar God is nou besig om in te gryp en dis die punt met hierdie pla. Hierdie hierdie um, bakke wat hy nou gaan omgooi. Ehm um, en dat God ontsteld is, is baie duidelik in vers 8 in hierdie kort hoofstuk. Rook vul die hemel. Ons kan nie, geliefdes, ons kan nie net ehm um, nou moet ek dit ook reg sê en vers uh, uh sê maar eh, want dit kan al onmiddellik weer ander betekenisse hê. Maar mens ons het nie 'n humanistiese God wat maar sê alles is reg nie. Wat maar net 'n vroom sous oor alles het. Uh, hoe C.S. Lewis gesê, God is not a grandfather in heaven. Ekskuus my verstaan. Ja, hy moet net daar sit en ons almal se koppe vry vanaand uit ons pad uit wees. Hy's nie ehm um, God is die almagtige, maar hy kan dit nie vat laat sy skepping deur mense verwoes word nie en dat sonde toeneem nie. En daarom hoofstuk 16. Toe 'n harde stem uit die hemel uit hoor sê vir hierdie sewe engele wat God aanstel om sy oordeel te voltrek gaan gooi die sewe bakke wat vol is met die woede van God op die aarde. Gaan gooi die sewe bakke. Sjoe. Nou daai beeld moet jou persy bang maak. Wanneer God so ontstel is dat sy oordeel in houers op die aarde omgekeer kan word. Dan is dit 'n uh, 'n bangmaakbeeld. Ons gaan nou sien nie vir gelowiges nie, nie vir die gemerktes van Christus nie. Want God het nie hy teken en dit is baie mooi. Hy teken nooit sy kerk nie. Want sy kerk is in Christus se hande. Maar God is ontstel oor die wêreld. Die eerste engel 16 vers 2 het hoe gegaan en sy bak op die land uitgegooi. En as julle nou onthou daai trompette wat ons laas gedoen het, het ook eers die land getref en toe die vars water en toe die ehm um, ehm um, riviere en toe die see en dan die lug. So hier het ons weer 'n keer die skepping wat getref word. Die eerste engel En dit herinner ons ook weer in die Ou Testament aan die sewe aan die 10 pla tref die land. Daar het swere aan mense gekom soos met die 10 pla in Egipte. God se oordeel bring siekte bring fisiese lyding aan mense. Maar let wel, dis aangrypend hierdie woorde. Mooi lees vers 2. Daar het kwaad aardige en pynlike swere gekom aan mense wat die merk van die dier aan hulle het en sy beeld aanbid. So wie word geteken? God tref. So God sê jy wil Satan aanbid. Dis reg, hy gee jou nie help nie. Moenie dink Satan kan sy mense beskerm nie. Dis 'n geweldige hoor weer mooi, kan ek dit weer sê? Satan het nie die mag om sy eie mense teen die oordeel van God te beskerm nie. So hy's nie 'n god nie. Onthou julle wat hy vir Jesus gevra het in Matteus 4 en Lukas 4. Aanbid my net. Jesus sê jy's nie 'n god nie. O hy't 'n hy't 'n bonatuur, hy's 'n bonatuurlike wese. Maar hy het nie die mag van God wat sy kerk beskerm. God kan sy kerk beskerm, maar Satan kan nie sy mense teen God beskerm nie. Maar God kan sy mense teen Satan beskerm. As jy die verskil hoor. En daarom is die gebed van gelowiges altyd bewaar ons van die bose. Maar Satan kan nie vir sy mense so Julle verstaan, hy kan nie destruktief so gebed leer nie, want hy het nie die mag om sy mense teen God te beskerm. So moenie dink Satan en God spesiale speelveld nie, wanneer die Almagtige ingryp. 'n Mense met sy kerk, sy kerk se bloed vergiet en Christene bespot, gryp God op sy eie maniere in. Nou hier is die ding. Ek is nie altyd seker hoe om dit prakties toe te pas nie, want God het sy eie tyd en tempo en ons gaan net nou sien Hy sê ook hy kom soos 'n dief in die nag. So ons kan nie God bereken nie. Maar ek weet een ding. Ek kan dit aan God oorlaat. Ek is nie die uitvoerder van die oordeel van God nie, as jy verstaan. Ek hoef nie ouens terug te kry nie. Ek hoef nie ouens uit te haal nie. Hoe ek kan opstaan en getuienis aflê vir die waarheid. Ek kan opstaan en sê hierdie gaan teen 'n Christen se grein in. Ek mag by my werk sê dit gaan nie tot God se eer nie. Ek mag by my huis en my huwelik sê as as dinge nie reg is nie. Ek mag by my skool sê, ek mag by my gemeenskap sê. Ek, maar ehm um, ek staan nie op en brand die skool af of slaan die huis stukkend of slaan my huweliksmaat of jy verstaan, 'n Christen neem nie wraak nie. Los dit vir die Here. Christene vat nie reg in eie hande nie. Dis wat Petrus sê, ons draai Jesus se lyding. Ons staan op. Ons staan op vir die waarheid en ons staan uit vir die waarheid en ons leef vir die waarheid. Maar die Here sal ingryp. Hy sal met sondaars op sy eie tyd afreken. Dit sê Psalm 37. Woon en werk rustig voort. Los die skelms en die skurke vir die Here. Hy het hulle name en adres. Maar hier is dit nog erger. God Jy buig voor die Satan, God sê, jy moet aanhou buig voor hom, ek sal jou straf. <laughs> Vir hierdie sataniste wat Christene so intimideer. Ek sê altyd, "Vlet, jy al Openbaring 16 gelees? Meneer, jy moet bang wees, mevrou, jy moet bang wees," sê ek vir hulle as jy Satan aanbid. Satan gaan jou nie beskerm as God jou naam en adres het. Jy kan daai dier se merk op jou hê, jy kan jou vol Satan tekens verf, jy kan elke sataniese ritueel hê. Moenie dink God dit keer God nie. Maar ek het die krag van die Heilige Gees by my as ek by die Here skuil. Ek kan vir die Here vra bewaar my van die bose. Maar die Satan het nie daai leksheid. So ek kan net daai punt sterk maak. Dis 'n geweldige geweldige les wat mens moet leer uit Openbaring 16. God teiken die sondige wêreld. Ehm um, hier en nou. Tweedens, die tweede engel vers 3 het sy bak in die see uitgegooi. Dit het bloed geword, soos die bloed van 'n dooie. Vroer het net 'n derde gesterf. Nou is dit sommer so uithaal van ehm um, van die see. Derde engel vers 4 het sy bak in die riviere, nou word die varswater getref, so die land, die see, varswater, dit het ook bloed geword. Soos um, by die 10 plaas net die Nyl getref. Nou is dit amper asof die hele wêreld onder die leiding staan van die Here se hand. Toe ek engel wat oor die water toesig hou wat letterlik soos die 83 vertaling sê en ehm, uh in in in in letterlik in die Grieks staan hy die engel wat by die water is. Toe die engel gesê: "U is regverdig, u wat was, u wat is en u wat was, u die heilige omdat u hierdie oordeel voltrek het." want u het die bloed van die gelowiges en van die profete vergiet. Uh uh want hulle het die bloed, ekskuus tog, van die gelowiges en die profete vergiet en u het hulle self die bloed laat drink. Dit het hulle verdien. Nou ek wonder of jy kan onthou in hoofstuk 6, dis nou al 'n rukkie terug. Openbaring 6. Uh was die was die vraag van die die laaste vraag van hoofstuk 6 is wie sal staande bly op die dag van die Here? Maar in hoofstuk 6 vroeër in vers 10, toe daai seels oopgemaak is, het die hemelse kerk gevra in hoofstuk 6 vers 10. Het die hemelse kerk gevra: "Hoe lank nog, Here? Wanneer voltrek U die oordeel en wreek U die dood van gelowiges op die aarde?" So, Here, hoe lank nog? Here sien nie raak as Christene vermoor word. Sien nie raak as Christene gespot word. Sien nie raak as Christen as gemeentes vir die Here lewe en hulle word uitgeban uit die wêreld. sien jy dit raak? Gee om vir die kerk. En nou kom die engel en sê Here, u's getrou op u eie maniere. En ek sê weer, ek weet nie hoe werk dit nie. Ek dink jy ons moet probeer om sê so so so nie. Al wat ek weet is God gryp in tot redding van sy kerk. Wanneer sy kerk bid, sy aangesig soek, heilig lewe, sy woord vooropstel, sê God. Moenie dink die sataniese magte het carte blanche nie. Kan doen wat hulle wil nie. Ja, julle gaan nog steeds ly. Wêreld gaan nog steeds swaar wees. Maar hier en nou gryp God in. Ek dink aan die Ou Testamentiese Psalm ehm um, 73 van Asaf wat vir die Here sê, Here, kyk hier, kyk hier goddeloses, kyk hoe goed gaan dit met hulle. Hulle ek staan op as elke oggend vir my swaar kry. Hulle oop peel uit van vettigheid. Hulle Hulle het nie genoeg nie. Hulle is die helde van die volk. Here, wanneer gaan U ingryp? En dan sê Asaf hy het amper sy geloof verloor. Ek dis 'n aangrypende Psalm. Dis 'n baie eerlike Psalm. Asaf trek sy hart oop en sê: "Here, kyk, kyk, kyk, kyk. Dis dis dis net nie regverdig nie." En dan dan is dit asof die Here vir Asaf sê: "Asaf, kom staan net 'n bietjie nader aan my. Kyk net fyn." En dan begin Asaf oplet hoe baie goddeloos is self struikel. Hulle oor hulle eie sondes val. Hulle al dieper in hulle eie gemors ingesuig word. En dan kom Asaf tot die antwoord um, dat die pad van die dwaase, die pad van die goddeloos is is inderdaad 'n doodloop. Doodloop. Doodloop. En dan sê Asaf uiteindelik um, dat God het op sy eie tyd gryp hy in. Hierop. Um, ehm, hy voltrek die oordeel bloed mag nie vloei nie. God het in Genesis 4 dit vir Kain gesê. Toe Kain sy broer vermoor het, God gesê dit mag nie gebeur nie. Bloed roep na die Here. Die bloed wat die hardste roep na God is Christus se bloed aan die kruis. Maar bloed wat onwettig vergiet word, roep ook na God. Ek het um, ons almal het al mense en vriende en geliefdes wat um, met die wreedheid van moorde en so aan in die wêreld moes wees. Ek het nou eendag vir iemand gesê wat deur so 'n tragiese situasie is. Dis verskriklik. Maar maar die lewende God het ook 'n manier om te weet. Bloed roep na hom. Um, die engel wat oor die altaar toesig hou daar in die hemel, het ek hoor sê in vers 7, betroubaar en reg is die oordeele. Los dit vir die Here. Ek sê altyd God gee nie parool nie. Daar's nie ehm uh, uh, allerlei tegniese punte waarop jy loskom nie, hy het al die feite. Ek kan die oordeel by God los. Ek is 'n getuie van sy genade en ook daarvan. Die vierde engel het toe sy bak vers 8 op die son uitgegooi. So kyk nou die tyd, die hele skepping word getref, die land, varswater, see en nou die son. Maar pleks dat die son afsit, maak dit die son nog skerper en hy dit brand mense met 'n groot hitte. Wie word wie word geteken? Die ouens wat God laster. Die mense is deur 'n groot hitte gebrand en hulle het die naam van God gelaster en hulle het hulle nie bekeer nie. Dis verskriklik. Onthou julle die 10 pla? Het die farao hom bekeer? Niks. Hoe meer die straf van God in die wêreld is, hoe harder word mense se harte. Die hele Ou Testament is daarvan vol. Jy moet die hele Ou Testament lees. Wanneer God ingryp om sy volk te red, word die harte van die vyande al hoe harder. Hier sien ons dit ook in die Nuwe Testament. Ehm um, Maar dan vers 10 is 'n baie interessante vers. Toe gooi die engel sy bak op die troon van die dier uit. Nou, Onthou julle, kom ons gaan terug na hoofstuk 12 13 wat ons Johannes veronderstel al daai kennis. Satan het in die hemel ingegaan, die dier, ag die draak. Met Jesus se hemelvaart, onthou julle? Die kind is weggeruk. Satan is agterna. Michael gooi hom uit, maar wat sien hy in daai oomblik sy daar is? Hy sien God op sy troon. Christus aan wie al die mag behoort en die Heilige Gees voor God se troon. So die troon is sentraal in die hemel die troon van God. Wat doen hy? Het ons van mekaar gesê Satan is 'n nabootser. So wat skep Satan vir homself? Eerstens 'n trio teen die drie enige God, Vader, Seun en Gees, kry hy van twee diere. So het 'n sataniese trio, die draak, diere uit die see, diere uit die aarde of die valse profeet word hy genoem. Wat het God? Hy regeer op 'n troon. So wat hoor ons nou hier? Satan wil ook 'n troon hê, plastiek troon en al. Maar hy het besluit Hy probeer alles wat God doen onthou. Hy's nie kreatief nie, hy's destruktief na die ander kant toe. As julle sal onthou in hoofstuk 13, daai eerste dier wat die Satan het. Daai dier wat uit die see kom wat maak dat die hele wêreld Satan aanbid. Daai dier het God se lasterlike name op hom. Waar het hy dit gesien? Hy het hoofstuk Openbaring 19 wanneer die lam Christus kom, het hy die naam van God op hom geskryf. Daar staan hy dra die naam die woord en God. So nou wat doen die Satan? Hy skryf godslasterlike name. Wat het hy gesien? Die lam is geslag. Wat doen hy met hierdie dier? Hy hierdie hy gee vir hierdie diere wond. So dat staan in Hoofstuk 13. So hy's die copycat na die negatiewe. En hy tweede dier wat lyk soos 'n um lammetjie maar praat soos 'n draak. Hy hy hy boots weer die Heilige Gees na. So hierdie is 'n verskriklike donker beeld. Satan is hierdie copycat, hierdie nabootser. Nou kom hierdie vyfde engel en en let op. Dis wat ons die hele tyd vir mekaar sê, Satan in God se terme, nie in ons terme nie, in God se terme is so klein dat God sommer net 'n engel stuur om sy koninkryk toe te gooi. Jy hoor die prentjie. Dis nie eers God self nie, hy stuur sommer 'n engel wat 'n bak, een bak op Satan se hele koninkryk gooi. Jy kry die prentjie. Moenie dink Satan en God is gelyk is nie. God het net sommer een van sy sewe engele. Dis nie eers um, noodwendig per se die die aartsengel Michael nie. Hy stuur een van sy van die sewe wraakengele. En daai engel vat een bak en gooi God se oordeel oor die hele ryk van die Satan in een slag. So groot is God. So Satan ken nie sy plek nie. En daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Moenie dink vir een oomblik dat mense wat wat selfs aktief hulle lewe vir die bose gee wat men sataniste noem dat dit goed is nie. Selfs Satan is ehm um, word getuister. Selfs Satan homself word aangeval deur God. Martin Luther het dit reg gesê hy het, hy het daai aangrypende lied geskryf, 'n vaste burg is ons se God. Ons skuil by hom, die een wat sterker is. Hy sê en God stel aan Satan perke. Want as Satan sy naakte mag op ons loskom, is ons almal weg. So God perk hom in, hy beskerm sy kerk, ons roep hom aan, maar hy teken nou die koninkryk van die dier. En die mense het hulle tonge stikkend gebyt van die pyn. Moet nie dink, ek, ek moet nou eerlijk, kom ons wees eerlijk, ons as christen sikkel een bykie, ek wil in die algemeen, dit, wil die kerk is maar op en af, ek hou so van die een boek wat ek het oor die kerk, met die titel, No Perfect People Allowed, wat sê, ons is maar allemaal, jy weet, oud nou een nacht vir my, ek sê, jy, my kerk is aan vol skyn heilig is, ek sê, dit is waar, maar jy is ook welkom, uh, by die ouwe, jy wat hulle raak sien, jy is ook welkom. <laughs> Want as die Here net volmaakte mense gehad het, skyn heiliges is ook maar welkom. Daar's nie 'n bordjie by ons kerk reg van toegang voorbou nie. Alle mense is welkom by Moreletta en elders. Dis God se kerk. En hy wil jy skyn heiliges ook red. Hy wil ons ook help. En daarom hou ek so van daai een boek wat ek het nou perfect people allowed. Want die Here is met ons almal besig. Maar die een ding wat ek weet, al sukkel ons, En al kry die kerk dit baie keer reg en baie keer verkeerd, ons bly by ons belydenis en die kerk verstaan al vir uh, eh, 2000 jaar. Maar die sataniese magte, jy moet nie dink hulle is 'n eenheid nie. Ek lees nou die dag 'n ding wat 'n ou skryf. Hy sê al die hy sê die sataniste staan saam. Ek sê, "Nee, hulle staan saam." Want hulle het die Openbaring gelees. Hulle is in die donker. Jy kan niks sien as God sy as God die donker se donkerte afsit nie. As jy hoor. Satan kom in die donker te maak God dit nog donkerder. Ek wil dis dubbel donker. Ek meen wat dis, dit is baie donker. So uh, hy vat die ryk van die duisternis en maak dit donker. Mm. So jy kry die prentjie. Hoe sleg gaan dit daar? Hulle byt hulle tonge stikkend van die pyn. Dis nie dis voor die wederkoms onthou, dis in die in die geskiedenis wat hierdie afspeel. Dis nie by die wederkoms dat hierdie bak uitgegooi word nie. En hulle die God van die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur. O, ek hoor dikwels sataniese lastering. Julle ook? Hoor dit elke week. Ek sien dit in in die wêreld waar ek lewe, hoe mense God laster. Ek sien hoe God bespot word. Ek hoor hoe God verkleineer word. Ek hoor hoe God 'n karikatuur word. Ek hoor dit elke week. Ek hoor. En dan sê ek vir myself: Moenie dink dit is sommer net omdat hulle so magtig is en dis deel van hulle pyn. Ek het eendag nou vir 'n ou gesê wat woedend is vir God en op my geskree het 'n ongelowige ateïs. Toe sê ek vir hom, "Jy het nie daarvan gehou nie." Ek sê, "Ek hoor jy het baie pyn binne in jouself." En ek hoor jy's baie kwaad vir God. Maar weet jy wat? God is nie dieselfde na jou toe nie. En Christus hy ook vir jou genade al is jy hoe kwaad. Toe laster hy eers. Maar dit kom uit pyn uit. Dis nie uit 'n Dit kom uit 'n plek van pyn. Ek sê ek het nou eendag vir 'n ander ateës gesê, maar as jy nie aan God glo nie, hoekom veg jy teen hom? Jy kan mos nie teen niks veg nie. As as jy nou sê God bestaan nie, hoekom spandeer jy jou hele lewe om teen niks te wees nie? Ek sê, "Jo, miskien jy jou tyd beter gebruik as ek jy was." Ek moet jou help om 'n beter ateës te wees, want dit lyk vir my jy's 'n useless een. Ek wou sê jy's op pad, eh, ek sê ek weet wat beteken dat as 'n Christen backslide, maar ek weet nie wat beteken dit as ateïs backslide nie. <laughs> Jy's besig om 'n geloof in te slide. Hy het nog minder daarvan gehou. Maar mens moenie jou hele lewe veg as jy nie iets glo maar teen te wees nie, want jy jy's net meer teen niks. Maak mos nie sin nie. So dis iets van daai daai ek sien deel van die toenemende laster teen God as die vervulling van hierdie teks. So die Here het ons gesê dit gaan gebeur. Ek wil dit sleg geliefdes as ons God bespot en belaster. Maar hier waarskynlik die Bybel dit sal gebeur. Hier staan dit, dit sal gebeur. So dit beteken Want iemand sê vir my in die week eers, "Jo, maar ander godsdienste sal dit nie vat so met hulle godsdiens gespot word." Ek sê, "Ja, maar niemand spot nie ander godsdiensde nie, hulle is irrelevant." <laughs> Dink 'n bietjie daaroor. Alles is irrelevant. Maar dit sê vir jou, Wanneer God in die wêreld optree teen Satan en sy trawante, is die woede, wat hulle kan niks doen nie. Hulle woede is net hulle begin beledig en sleg sê en afbreek en afkraak en skree, maar dis eintlik soos wat God die donkerte nog donkerder maak in die donker mense se lewens. As jy die beeld hoor, dis 'n opstapeling van magteloosheid. Satan kan niks doen nie. Hy kan waaragtig nie sy helpers help nie. Ek herinner my dat 'n uh, eh, ouetjie wat uh, in al hierdie bose okkultiese goeters was een keer vir my gesê gevertel het nou eh, hy glo dit gee hom mag as hy dit doen. Sê vir my jou hele lewe val uit mekaar. Jy sny jouself. Jy gebruik dwelms. Jy lê beklei. Sê lyk dit vir jou asof daai godheid wat wat jy sê 'n godheid is wat jy aanbid, jou lewe vir jou uitsorteer? Gee jy die vrede wat Christus beloof wat alle verstand te bowe gaan? gee hy die vrede wat alle hart en verstand tot rus bring. Gee vir jou krag en gesag. Gee vir jou blydskap. Gee vir jou 'n rus, 'n diep rus. Ek sien niks daarvan sien ek by jou nie. Ek sien vrees. Nou probeer jy my nog nog intimideer met met hierdie bose ding wat jy aanbid. Maar hierdie beeld sê vir ons God is in beheer en hulle het hulle nie bekeer nie. Hulle het God gelaster met al hierdie sweere wat op hulle uitgebreek het. Um 16 vers 11 Hulle het nie bekeer nie. Kan ek dit net weer sê geliefdes, ons moet en dit is sleg. Ek bedoel, kom ons sê dit vir mekaar, die wêreld is boos. Maar ons moet niks anders verwag nie. Hæ? Nie waar nie? Jy moet nie verbaas wees. Jy moet verbaas wees as almal by jou werk die Here eer en dankbaar. Jy moet verbaas wees as almal by die skool en almal by die huis en almal daar in waar ook al die Here ken. Moenie verbaas wees as die bose magte oral is nie. As televisieprogramme hand uitdruk en as dit is wat dis wat dit is. Maar die een ding Dink jy moet jy dalk net vra, is dit nie dalk hoe God juis die wêreld aan homself oorgee nie. Die 6ste bak, vers 12. So kom ons vat net die prentjie. Vars water, die ehm, see, die land, die son en nou die draak, die Satan se wêreld word geteken, maar daar's 'n 6ste bak en word op die Efraat rivier gegooi. Nou vir die skrywer Johannes en wat die visioene sien en vir die lesers moet jy onthou is die Efraatrivier, dis die langste rivier daar in die in die antieke wêreld. Jy lê onthou die Efraat altyd. Hy loop daar al die pad deur tot in Babel verby. En in die Romeinse Ryk was die Efraatrivier die grens tussen die Romeinse Ryk en die onbeskawing. Dit was die grens van die beskawing. Die Efraat het ehm um, dit was soos die Rynrivier in Duitsland, huidige Duitsland, die Romeinse ryk afgegrens het van die Germane, het die Efraatrivier die Romeinse ryk afgegrens van die barbare aan die ander kant. Die Grieke het en die Romeine het altyd gepraat van ander mense wat nie Grieks of Latyn kan praat nie as barbaroi, barbare. En dit was die grens eintlik tussen kan ons maar sê beskaaf en onbeskaaf. En die Efraatrivier loop tot daar by Babel. Nou die stad Babylon net so my geografies was 'n baie goed beskermde stad vir die eenvoudige rede dat ehm um, hy baie uit riviere om hom gehad. So jy kom nie so maklik inneem die Efraat het so baie invloed. En al meneer hoe een ouens een keer Babel kon inneem, het die rivier droog gelê. Wat die ou soldate dan gedoen het, hulle lê die rivier so 20, 30 km van die stad af droog en dan droog die water so algaande op want ek mens kan nou dink in daai tyd moes 'n stad water gehad het. Was vandag ook. Nou hoor ons as hierdie bak die Efraat tref, droog die water op. So is nie 'n vreemde beeld nie. Mense ken dit in die Bybelse tyd, die droog lê van riviere. En dit maak 'n pad vir die konings uit die ooste. Dis nou amper 'n sataniese inval oor die Efraat wat eintlik die grens is tussen lig en donker simbolies. Toe sien ek uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onrein geeste soos paddas. Sjoe, dis weer 'n keer 'n baie donker sataniese beeld. Hy selfe drie, Satan, dier en 'n die dier wat nou die valse profeet genoem word. Hierdie sataniese trio teenoor die heilige drie eenheid staan die dier uh en ag die draak en hierdie twee diere ook die valse profeet en God orkestreer hoor mooi die satan is nie 'n vrye agent wat handel op sy eie nie eers tref God sy ryk en nou tref God hierdie hierdie ryk wat ook oorspoel en die draak en die dier en die valse profeet het onrein geeste wat uitkom. Paddas en dit herinner ons weer 'n keer aan die bla, ja. En dit herinner ons aan um, ehm, simboliek van boosheid. Paddas, skorpioene uh eh, en slange is altyd simbole van van sataniese magte in die Bybel. Onthou julle as Jesus daar in Lukas 11, daai bekende net voor hy ons Vader leer, dan sê hy as julle wat sleg is, weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader hoeveel meer jou Vader sal nie as jy brood vra vir jou skerpioen gee nie. Nou bedoelende letterlik wat die Jode onmiddellik hoor en ons Here Jesus pas dit net so toe ook. God gaan nie as jy vir hom vra vir jou onrein gees gee nie. Hy sê dan sê Jesus, hoeveel te meer sal die Vader nie die Heilige Gees gee aan die wat hom bid nie. So as jy die Vader vra, sal hy sy gees aan jou gee. Hy sal nie onrein gees aan jou gee nie. En onthou, dis 'n vraag van die ehm um, vraag wat die Christene in 1 Korinte 12 ook vir Paulus vra. As ek in 'n vreemde taal bid, het hulle hom gevra daar in Korinte. Kan ek nie dalk sê vervloek is Jesus nie? Dan sê maar as die Gees in jou is, dan sal jy altyd God verheerlik. So die eh, maar nou is hierdie die, hierdie dierle hulle bekke oopmaak, kom maar net nog onreinheid en nog onreinheid uit lê. Goed. Hierdie is geeste wat wondertekens doen vers 14 is bose geeste. Hulle gaan na die konings van die wêreld toe om hulle byeen te roep vir die oorlog op die groot dag van God. So maak geen fout nie. Nou vir die eerste keer spoel die nie eerste keer nie, maar baie duidelik spoel die mag van die Satan in die politieke wêreld in, in die militêre wêreld van daai dag in, in die konings, die heersers in wat anti-God, anti-goddelik uh, optree om God as te ware tot oorlog uit te daag. Herinner my aan eh, Babel. Babel het ook vir God uitgedaag. Op 'n ander manier om te toren. Hulle wou bou tot by God. Die staatsgreep op God. Die poging om God te ontroon. Nou kom die nasies, eh, maar dis 'n sataniese aanhitsing. Satan dryf ook die magte van die wêreld Maar dan uit die bloute uit vers 15 en hierdie is vir my 'n geweldige mooi interpretasie wat nee, dit is God se woord, maar wat vir my geweldig sin maak dat midde in hierdie goeters kom Jesus en hy roep uit: "Kyk, ek kom onverwags soos 'n dief." Hoekom nou sal jy dit hier hoor? Vir 'n eenvoudige rede, Jesus wil vir jou sê moenie probeer om hierdie gebeure in 'n boek te gaan beskryf. Ons trek nou daar. Ons is nou 3 jaar of 3 maande weg van hierdie toneel af nie. En ek weet baie Christene probeer die hele tyd om hierdie goed aan die wêreld te koppel. Ek het so onlangs soos 2 weke terug 'n artikel weer gelees waar iemand sê hierdie tekste is nou dan vervul en dan vervul en dan vervul. Net om vir jou te sê moenie probeer bereken nie. Kom Jesus en sê ek kom onverwag soos 'n dief. Jy kan nie die wederkoms bereken nie. Dis onverwags. En hierdie beeld gebruik Jesus en Paulus en Johannes. Ek kom om verwags. Jesus sê die dag van die Here is soos 'n dief. Maar Jesus homself sê ek kom onverwags. So hierdie is God se plan. Hy gaan eers ingryp. Hy gaan jy gaan sien hoe boosheid toeneem. Maar wanneer Jesus kom, kan niemand bereken. Ek kom onverwags soos 'n dief geseend. Hier's nog een van Johannes. Onthou julle ons het nou die dag vir mekaar sê Johannes het 7 saligsprekinge. 7 keer sê Johannes Makarios, geseend. Geseend is jy 7 keer. Sien net die bergrede in Matteus 5 wat saligsprekinge het. Nie Johannes het 7 deur die loop van Openbaring. Hier's nog een. Geseend Makarios soos wat Jesus sê geseënd is die armes, geseënd is die sagmoediges, geseënd is die nederiges, geseënd is die wat rein is van hart. Kom Jesus nou en hy sê geseënd. Want nou is die vraag, hoe bly 'n Christen staande? Hoe gaan ek deur al hierdie sataniese magte kom? Want ongelukkig eh, leef ek tussen hulle. Nie waar nie? Ons kan nie onttrek en sê nou gaan bly ons in 'n klooster nie. Katolieke het probeer, it doesn't work. Want al wat jy moet doen, dan moet jy heeltyd die kloostermure hoor bou. Die sonde klim eintlik vir my oor. So jy kan nie ons kan nie gaan vlug en ergens gaan bly op 'n eiland en sê los die wêreld nie. Ons is nou tussen hierdie goeters, tussen hierdie mense. So hoe moet ons maak? Wel, Jesus kom en geseënd is die een wat wakker bly en wat sy klere reghou sodat hy nie kaal hoef te loop nie. En dit vat ons terug na Openbaring 3. Herinner julle julle die gemeente van Laodicea? daai naarmaak gemeente, daai gemeente wat Christus wil uitbraak. Wat het hy vir hulle gesê? Ek beveel julle aan om my klere te kom koop. Wit klere. Ek beveel aan om koop by my wit klere betyds. Ek beveel aan dat julle oogsalf by my kom koop. Dat julle kan sien. So Christus nooi sy kerk. Wat doen jy in die eindtyd? Wat doen jy in hierdie bose wêreld? O, jy hou jou oog op Jesus, jy dra Jesus klere jy ehm um, jy bly op jou pos. Ek onthou ook in die Tweede Wêreld ag in die Amerikaanse Vryheidsoorlog, ek dink ek die storie gelees wat van 'n twee twee daai twee uh die noorde en die suide te mekaar geveg het het ehm um, een generaal agtergekom sy troepe kry swaar en die troepe was heel heel voorsaam die troepe was die vlagdraer Die vlagdraer was die dapper ou wat eintlik sonder wapens die vlag moes hou, die vaandel, die kleure van die weermag. En toe die soldate, hy gee toe opdrag om terugval, toe kyk hy so met sy verkyker en hy sien die vlagdraer staan alleen nog steeds daar. En hy stuur vinnige boodskapper en sê: "Sê vir die vlagdraer hy moet terugkom na die troepe toe." En nader kom hy ookie met die boodskap terug by die generaal. Hy sê: "Generaal, die vlagdraer sê die troepe moet terugkom na hom toe." So jy hou jou pos vir Jesus. Dis wat jy doen, jy dra Jesus klere. Jy, jy doen Openbaring 3. Hoe donker dit word, hoe helder is jou lig. Jy weet mos jy's nie in die kruisvuur nie. Ek bedoel jy kan dalk iets oorkom in die kruisvuur, maar jy weet mos die oordeele van God is nie vir jou bedoel nie. Jesus het betaal. Jy weet mos jy kan God aanroep, bewaar my van die bose. Jy weet mos Jesus sê in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Jy weet mos Jesus sê ek is by julle al die dae Daarom daarom um, hou jy jou oog op die Here. En dan kom hulle almal bymekaar by Armagedon. Ehm um, by Armagedon. En uh, ons tyd het ons so ingehaal. Eh, ons het gesê ons gaan altyd tot kwart voor 7 Armagedon kom van twee Hebreëse woorde Har Megiddo. Har in Hebreëus beteken berg, Har Megiddo berg van Megiddo. En as mens die van julle wat al in Israel was, daar by die Jesreel vlakte in in uh, Galilea, lê die Jesreel vlakte lê so aan die voet van die berg van Megido. En aan die een kant het jy dan Megido waar een van die vestingstede van Salemo was en aan die oorkant Karmel met die Jesreel vlakte Armagedon. En dit is die simboliese vlakte wat hier voorgestel word. En altyd as ek met ouens, ons gaan altyd op die eerste dag as ons in Israel kom, gaan ons daarna toe. Dan staan ons daar by Karmel. Dan kyk ons oor hierdie Jesreel vlakte en ons kyk na Megido. En daar onder in die Jesreel vlakte was waar Elia en die Baal profete hulle waar Elia met hulle eh, hulle laat um, doodmaak het. Ons sê ek altyd vir die mense, mense kan nou sien die derde wêreldoorlog kan hier inpas nie. En die Amerikaners gaan net een vliegtyg daaroor stuur en die Chinese gaan twee wat hulle nageboots het stuur en dan So jy ehm um, maar dis simbolies want die Jesreel vlakte was waar al die groot gevegte daai tyd plaas of baie groot gevegte plaasgevind het. Koning ehm, Josia um, ehm, is daar doodgemaak. Um, die Egiptenare daardeur getrek. Alexander die Grote is daardeur die Jesreel vlakte. Uh, eh, Napoleon is daardeur almal. So dis simbool van die groot eindtyd veg om dis 'n bekende oorlogsterrein ook. So dit wil vir jou sê die hele wêreld word amper verenig teen God in die simboliese plek is Armagedon of Armageddon daar by Israel. Dis die beeld wat vir al daai mense onmiddellik bekend is. Wat leer ons vanaand? Ons gaan in die hemel in. Ons sien in hoofstuk 15, ons het 'n nuwe lied om te sing. Ons gaan aarde toe en ons sê ons het 'n harde lewe om te leef. So voor my is stryd, agter my genade en bokant my 'n oorwinning. Mag goeie moed, goeie moed. Hoe donker dit word, hoe helderder brand ons lig en hoe helderder is die lig van Christus. So Christene is nie moedeloos nie en ons sien wat ons nou sien sê ons vir onsself. Die Here het vir ons gesê dit sal so wees. Hy het vir ons gewaarsku, dit sal moeilik wees. Hy het nie gejok nie. Hy het vir ons gesê daar's 'n stryd om te stry, 'n geveg om te veg. Ehm um, ek onthou die Amerikaanse sanger, geestelike sanger ehm um, Brian Dirksen vertel eers dat ehm um, hy het eendag vir die Here gevra het kan hy nie net so 'n paar dae se sabbatical vat nie. Dis hard, hy's bietjie moeg. Sê die Here vir hom: "Jy dalk vergeet ons is 'n oorlog." Jy vergeet ons is 'n oorlog. En daarom het ons nodig om die Here se krag te kry, Jesaja 43 en nie moeg en mat te word nie. Daarom het ons nodig om Paulus in Efesiërs 6 te oor die wapenrusting van Christus aan te trek sodat ons ons poste kan hou vir die Here. Daar waar jy is, by jou werk, hier in die gemeente, Uh as jy waar ook al jy hierdie week is, hou jou pos. Hou die vlag van Jesus. Ons is die ons dra die klere en die kleure van Jesus. Sy bloedbevlekte klere, sy spierwit klere het ons aangetrek van omdat sy onthou julle Openbaring 7, ons klere is gewas in die bloed van die lam. Ons dra ook die vlag van ons Here Jesus. En ek wil sê nie op my diensbeurt gee ek grondtas nie. Inteendeel. Soos ek nou die aand erns vir ons gesê het, As jy daai wapens lees van Efesiërs 6, is daar geen wapen wat jou rug beskerm nie. Christen is nie gemaak vir vlug nie. As jy vlug, is jou rug oop. Christen gee nie grond af nie. Christen het nie 'n reverse gear nie. Christen het net ses ratte en almal is vorentoe. So as jy 'n reverse gear het, dan weet jy sa moeilikheid. Want daar's niks wapens wat jou rug beskerm nie. Dan het Satan 'n oop teken. So daarom moet ons rondom mekaar staan in hierdie dae. Christus verheerlik en nou goeie moed. Jesus en die oordeele en die slegte dinge wat nou gebeur is nie op ons gerig nie. En as dit donkerder word, hoor hoe Satan skree. Dis God se, dis hulle frustrasies, dis God se oordeele wat hy loslaat op hierdie bose domein van die Satan. Kry daai mense eintlik jammer en bid vir hulle dat die Here hulle soos brandhout uit die vuur sal ruk en mag ons elkeen getrou bly. As die Here wil, dan gesels ons weer oor 2 2 weke, 3 weke. Gaan ons verder in Openbaring. Gaan ons hoofstuk 16 vat. O ja, dan gaan ons na die laaste, Satan se laaste troefkaart want hierdie twee ander diere van hom is so useless. Hy's so kwaad vir hulle. Dan gaan soek hy help. Dan kry hy 'n tannie, me Babylon. Ek weet nie of sy mevrou of my juffrou is nie. Dalk sit me. Maar dis 'n bose tannie. Gehaal hy Babylon. Maar ons gaan sommer ook haar begrafnis bywoon. Dat sy in hoofstuk 18. Sy kom en dan gaan sy. En dan uh kom die lam terug, hoofstuk 19. Christus die oor triomfator. So ons sien presies die bose se strategie. Um ons weet presies waarmee hy besig is. Ons weet presies wat sy uiteinde is. Kom ons sluit af met gebed. Here baie baie dankie. Dankie dat U vir ons goed is. Meer as wat ons bid en dink. Dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U baie vir die kerk omgee. So baie, Here Jesus, dat U U lewe gegee het en die Heilige Gees. Here, ons sien rondom ons die boosheid. Ons sien dit in ons eie land. Ons sien dit op die televisie, ons sien dit op die sosiale media, ons sien dit in die samelewing. Here wil U ons bewaar van die bose, wil U ons gemeente bewaar? Wil U U kerk bewaar? Wil U vir ons spierwit kleure gee? wil U U Heilige Gees aan ons gee asseblief. Here in hierdie week wat voorlê, het ons elkeen 'n lewe om te leef. Hou ons hande styf vas. Waar ons dalk uh, moet baie kruis met die diep donker, die donkerte waarop U nog U bak van donkerte uitgegiet het. Here gee dat ons nie bevrees sal wees nie, maar in die lig sal wandel. Here gee dat ons die vlag van die evangelie sal laat wapper. Dankie Here Jesus wat U saam met ons is al die dae tot aan die einde. Dankie dat ons kan uitsien om saam die lied van die lam te sing. Hoor ons in Jesus se naam. Amen.